olese bato bakale kano ke nyini nyini omanyi muguru wale tuse ko muguru wale ugenze ko muguru we gomba ogenda ko muguru akade kano wenjogerera tuli muguru namba e mukono okutwaliza wamu tuli no mukulembeze wa wa kwasaganya ensonga zona ena gesa ko kubira nti atumenyira menyira mu ali bagamba ali rudda wa gina kugesa ko bifuna chimu ku chinne wacho era bikwasaganya atya abamulaba it's fine abade baba dabu zonga mugamba ali rudda agena kugesa ko tunyonyola abaddewo esaawa zino bibadde bitambula bitya abadde abikwasaganya atya mu ngeri zonna webale nnyo akadde kano agezezaako okubeera nti otulaba tukyagenda mu maaso okwasaganya ensonga zonna katufune kiyamaani agezeeko okubeera nti atumenyeramenyeramenyeramu mpola mpola nga bwekiyinzika okuba nga kiba kiyamaani saizi okulaba se mukyebale gyonna mm. bigenda bitya bitambula bitya akapya kyakalimu yes. Uh, amanya muhammad wasotakwala yes sir sentebe wagu eh mm. mukono central division yes mukono municipality yes sir wano ebako yokubusa busalwa abadde bagamba nti abaali bagamba nti sibona kubeeka ebyo yasula muguru w'emukono nkitegeera bulungi byali byadda kati ffe tusubira ddala muggulu ibwe wano ggulu eggulu w'emukono kyogamba abamu abaffe bwe tubanoonyeza ano muggulu tusobola obafuna kyangu nnyo kubanga bafuna wano wansi ng'oyambuka eh. waggulu neddira nkima twafiirwa kafeero yali musajja waffe nnyo nnyo nnyo nga bw'okiwulira musanga wa muggulu kuba ogambye wano muggulu bonna abaffe erisobola oba noyiza wano netubafuna eh, kakati wano eh. wewali sedustan church newabeerawo ne catholic church eh, ati aba bafiira okukkiriza oyita wali ku sedasa ne bakusa nti Eh. <laughs> amanya amatuufu ogenda kukozigerekeno mpolampola kyama nti ongere okunyumya embozi amanya amatuufu ebyatulaba akadde gano ku fktv sebo amanya matufu yenze muhammadi waswa limanya gebakoma yes neyongerako erya takwana lyali lya jajja waswa muhammadi takwana lyali lya jajja liva kusi erinyeri erinnya eri jjajja wange yalina ku sente nga bwobeera ne sente yakkiriza eh. ti alina sente takwana yes erinyakugaba ne sente nyonyola erinnya ringaotunudde mukamera se webeera ne sente tokwana okola otya ojja nemoroka yo kawundo bagiyita kyonna kyoyagadde nolaba kusanyusuza ku kkubo yes n'osiba n'omubuuza mami ogenda <laughs> nemuvaawo kitegeeza bwoba neaka sente tokolaki eraogamba likalegenga abantu okubeera nga bakola sente omuntu atalina sente yo yewozaako era eh. bingi nnyo nnyo nyo munange bwekine bwekiti mama wange yali gundi kitange yalina kasente naye ate abakyayo owemoroka n'asimba kitegeeza era obaddayo waliyo namugaanabuuza gwali naye ntogenda namumujjako makulu gokukola tegeeza asigala talina naye nga ayina akasente yasigala tekyawulira nti akolaki ayagala akadeka tukyagenda mumaaso kiamaani okutwaliza awamu wesimbawo mukalu lwakawedde aka akatyaman wa yesebo akalu kaali katya akalu kaŋŋendera bulungi nyo kuba akalu ako kalimu emirundi ebiri nasooka nenesimbawo mu house Benesimba Mukhaus. Yes sir. Ya NRM. Uri musajja wa NRM lukuwe. NRM dala tesegana. Yes. Bana bana batusanga yo busanza bachukane bajja. NRM atesegana chogere nyinse daba. Segana atiwa NRM. Yes sir. Diwa NRM dala. Kasoka na Benesimba Mukhaluwa. Mm. Ali kapasa meme. Yes. Ne kavuganya. Ne mvuganya. Aha. Ekibuga kyonna kyonna kino kya Mukono Central Division. Yes. Ne nkawangulira waggulu nnyo. era ne bampa ebbaluwa yange ekakasa ti mpangudde olwone profiling okwesimbawo kuba kiyamani bwa rpf nga fulagabeera owenaalemuowakula akaluuka enaalemu kyali kisa kuba ebiseera ebisinga tubadde ngawo emabegaawo ngaomuntu kasaawangula fulaga yenaalemu amanya akaluuka wedde

okugamba nti wesimbyewo sibyangu tata wa akaluka kyali kityaso soka otumenyeremenyeremu awo basooka ne bakusaba emikono gy'abaloozi <laughs> ebikumi bina okwesimbawo okuva mumirukeera hmm. nokunoonya emikono ebikumi bina naye kigamba okunoonya emikono ebikumi bina hmm. sikyangu mu uganda ebikumi bina ebikumi bina ate bonna banyina national id ddala roozi hmm. ate n'obatwala ne bakebera omu ku omu okukakasanya abantu mubaleese baki batuufu batuufu hmm. ako nako nakayita kati okayitawo ogenda mukalulu akalulu kagwa kati akyali kitatukayingira bulungi kuvuganya ebyali mukubanga sagala kubyogerakoyogera ah, ah, byagwanga yogerakako eh, yogerakoyes akalulu kagenda okuga hmm. bakkiriza tebampangula wakkiriza eh, nina okukkiriza mutima basawo ne banyabo kiba kyakuyiga otwaliza wamu bwe bakusinga nga akkiriza so sikuwogga naate bibadde bitya ate banzire banzire mukaaga ekitegeera kati kyeyakola nga kyamaani omukulu waswa muhammad takwana kyeyakola yakkiriza nti bansinze akalune kaggwa nozaako ki nga bakusinze bwebansinza yesebu nadda ku mirimu gyange kyekisooka notandika okukola ekyokubiri mm. ali kyeyabano wa rc wano wano muggulu mukaddeako twalingisa amateeka gonna gonna nga tewali teeka linzijjako ngaera okuvuganya bwebansinga wali mm. nenzira mu ntebe yange ey'obwaki sooka olinde kati obakuwangula wali ngaoli kyamanyi rc wano mm. wali obakuwangula wandikoze otya bakuwangula wandibadde na bibiri kyamanyi rc wano ne rc tiri Ah! Mm. awo nandifunye abanyambako kuba kiri kinene nyo mbafunde bakiyamani bonna sisobola ate kweza wansi kwero si wano mbanezeza nyowa sitegeza kuwetekera eh, eh, byakatonda bwebityo era ebinyiga kansubire nti byakunyiga ebinyiga abakulembeze ngaakalulu kaganyi kyeka byakunyiga naye si nnyo nnyo nnyo kubanga ah. gwayinayo embeera eh, nayinayo embeera ennungi akalulu ako koolaba abalobuzi bayonoonaka buli mulozi gwotuukako ayagala soda buli muyozi gwotuukako ayagala soda twamuba wanga <laughs> era n'okulondera kutuuka kubeebaza baatulonda hmm. eh, kyenzijukiramu kimu abalonzi baffe baalonda batono nnyo tulina abalonzi hmm. abasukka emitwalo omukaaga awolwatwafuna ah, abalonzi omutwalo gutya gumu ogwatulonda fena gumu nga mwekumi bbiritebaalondanga bwetwali tusuubiwamanya kikyagira eki hmm. ekyabagaana akadde kano okola mirimu kikyamaanyi gyokwasaganya omuntu musajja mukozi kisooka ndi musajja mulimu ndi musuubuzi nkolere mu kinjaajikolera mu lufula lwa kamevare maket eh. ndinamu n'omukono ogw'amaani awo embeera kubateekawo omulimu bannaffe bakole eh, omulimu ogwokubi n'obwa ero system omulimu guba mulimu ekyokubi nyambako ku bannaffe mulya eddiini kambuzeemu nga fala chairman erosiwa naba takolera gavumenti abamukozi eh. wa gavumenti afuna omusaala gwa gavumenti ddala gavumenti eno gyolaba ya uganda sukule esaasino bachairman ebisondo bafuna sente meka omwezibatuwera ddala sente eziwera meka buli mwezi bakuwa siriya omutwalo gumu <laughs> bakuwa siriya omutwalo gumu omutwalo ogumu bakuha tokinino gwe mwaka bwegugwako nibakuwa emitwalo gyokumi nemeka kumi nebiri mitwalo kumi nebiri naye waliwo kebeera biro bachairman bannange mu ofisi ya rc wano mulikikola rc wano teri odita jjayo eh. ah, bakubalirire nti wayingizaki ekyo kyomupemizokwanga yajatulekera kitegeeza muyingiza akammwe nekabeerayo nda kuguna omutwalo gwe bakuwa buli mwezi gwogamba nti bampe emitwalo kumi n'ebiri nga omwaka guweddeko baosooga nti bampe buli mwezi ufuna omubagikereka jijja lumu eh, <laughs> ezowasemba zifunadi ekumi nebiri omwaka oguwedde eh. olumu zijja mubitundutundu bakubayo mukaaga <laughs> bakubayo mukaaga nobanja omukaaga omwaka ogukako okyabanyi babakumalayo ese mwaka oguwedde abasabe basaseo nebanya batulaba akadde kano kyoka kisinga okuba ekyamaanyi tulya nekyamaani wasomuwamaitakwana akyatumenyeramenyeramu nti omwaka oguwedde akyabanja bamwaka emitwalo mukaaga kuse nekyamaani zalina okufuna ez'omwaka emitwalo kumi n'ebiri buli mwezi afuna omutwalo omutwalo omutwalo omutwalo nebene tuli kuki temutaddeko ku mbeera kubeera nti babakwasaganyizako bawongeze kasente ah, nze sirina mbeera yo najo ejagalawo olwakali kenkugambe kitegede otekawo embeera kiba kitegeeza tebajja kujja mu ofisi ya erosoziyingira eh, zityaolina eh, okuba omumatiolina eh. okuba omumativu ennyo owandikira omuntu akabalwa nakuwayo ettaano zezizi oteeka mu kiti okuteeka mu nsawo okabanala bakakiikoko gavumenti tinakye mm. kubanja wekola mirimu gyo weerezaki weereza bantu okiraba mm. kakati odde awo atinobanja omusaala awo oba osembye kugamba toba mwenkanya mm. toba mwenkanya kuba bannaffe bano nga ba lcf eri gye nali ŋenda buli kasente akayingira oliyita wa gavumenti ajala akubuuza bakakozesa batya kazekatya wakoze eki nibwoba ogenda okukakozesa kujjuza mpapula okusobola okakozesa era eh, eh, rc wano mukwanga lyonna eh. yafuna kasente ke kafeke akasasanyo nga babayagala teryagamba ate omutwalomutwalnomutwalonebagubalirira engeri gyekuba eri mali manyi batuuka ekisakobakuwa ah, kasenteko notambula nogera ki nogenda atenaku zino <laughs> batugatirako nakagaali kuki okumutwalo oh. bakuwayo akagaali mu kibuga wano prezidenti w'eggwanga yaweereza akagaali egaali yeeyo eh, era kalina ssebo okakozesa eh, sikulangako ng'okavuga aaayo ah, ah, eh. leva twagivaamu kati ate amyaka akabaka katuwa kaleetera ente zaffe ebisagazi tulinda kapikipiki naye nsi zijjukira ngaabo abaali bagaba obugaali wa babaga nti mugende musombereko ebisagazi byenti babagamba mugende mukoleeko emirimu gyaki akakukwasa akakukwasa olina okabakako eh, eh. olina okakozesa kyoyagadde ate kiyamaani eh. ayina okubanga akola kati ate ngene empangisa akalakasonda ebisagazi tumulamu katono tufene ngaate tukomawo tukyaine chairman waswa muhammad takwana akyatumenyeramenyeramu abadde bagamba nti aliruddawa yaddawa abatakyamulaba wetukyawe nyininyini nga tukomyewo katono nnyo kankomewo